देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती है उसको बदलना पड़ेगा और नहीं बदलेगा वो समाज के लाएगा पिछड़ा वर्ग आज पिछड़ा वर्ग किसको कहते हैं अपन जो ज्ञान में पिछड़ा जो खान पान में पिछड़ा जो रहन सहन में पिछड़ा जो बोलचाल में पिछड़ा जो कपड़ा में पिछड़ा आज मैं देखा हूँ गाँव घरे में आप जाओगे तो कई लोग धोती को चट्टी बना के घूम रहा है मैंने देखा कितने ठंड पड़े और मैं पटेल भाई ने देश का पीछे चल रही है तो ही चट्टी बना के तो इसको नीचे कर लेना पता नहीं हमारे आदत पड़ गई अरे गजब की आदत पड़ी सारे मैंने बहुत सारे बोला मैं इधर राजगढ़ तरफ जाता हूँ तो एक दूध बेचने वाला है मैं किसी घर बैठा था मैंने कहा जी तुम पजामा पहन लो ना जवान छोरा था मैं धोती पहनता था ऐसे अरे पजामा पहन लो ना के गुरु जी वो अनपढ़ है कहीं को पूछ ले वो कहाँ तक पढ़े लिखे तो कहीं तो मैंने कहा भैया पजामा पहनने से अनपढ़ हो पढ़े लिखा क्या मतलब है भाई पजामा तो थोड़ी पता होगा तू एम ए पास है बी ए पास पजामा थोड़ी पूछेगा देर से आदमी देखो बहुत सारे मूछ भी ऐसे रखते हैं कि वो चाय पे तो आदमी की आधी मूछ आधी चाय तो मूछ भी जाए अभी उसको कतर ले थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेना सिस्टम में जाए तो हमें कपड़ा भी पहनना चाहिए तो व्यवस्थित रूप से पहनना चाहिए कपड़े का बड़ा महत्व है मैं कहता हूँ कई जगह प्रवचन में आप खुशबू लगाइए अच्छे कपड़े पहनिए ढाइए धोइए अरे गुरु जी खुशबू लगाओ तो डाकड़ लग जा खुशबू लगाओ ने तो चुड़ैल लग जा भूत लग जाए तो भूत क्या होता है मैं बचपन से भूत ढूंढ रहा हूँ हमारे नीरज नीरज राठौर जी भी ढूंढ रहा है हम सब भूत ढूंढ रहा है मुझे भूत नहीं मिला मैं आपको भूत भी बताऊंगा चलो अभी मैं एक आखिरी में आप देख रहे हैं मैं भूत बताता हूँ दिख रहा पानी चलिए मैं आपको भूत बताऊंगा भूत आ जाएगा यहीं पे देखते आता है कि नहीं आता है वे सारी दुनिया के डाकन चुड़ेल भूत फलित तंत्र मंत्र करने वाले काचा मसाण वाले पाका मसाण वाले भारत वाले अफगानिस्तान वाले इंग्लैंड अमेरिका जर्मनी जापान के जो गया जी नहीं गया जो रिटर्न में रोड पे मरने वाले जहाँ भी मरने वाले अद्वीस में मरने वाले सके सकते अद्वीस में जिनकी गति नहीं हुई नहीं जिनको कर्मकांड नहीं हो भी दुख दे अच्छा भी दुख किसको देते घर वाले को देते आप कहीं यात्रा कराने जाओगे देवी देवता को क्या हमारे घर कोई गड़बड़ है तो भाई मेरे घर का मेरे को क्यों दुख देगा ये तो पड़ोसी को दे गांव वालों ने सताया तो उनको दे ये तो हमारे घर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं पूरी पूरी दुनिया के डाकल चुड़ैल भूत पुलिस का आह्वान करता हूं कि मेरी इस बॉटल का पानी गायब कर दे देखते होता कि नहीं होता वास्तव में भूत क्या होता सज्जनों में आपको बताता हूं भूत हमारे मन का बहन होता है और भूत अधिकतर हमें कब दिखता है रात में दिखता है अंधेरे में दिखता है हम अकेले होते तब दिखता मान लो एक आदमी तलेड़ी में रहता है यहां से उसके पास कोई मोटरसाइकिल नहीं है पैदल वो जा रहा है पैदल जाना और रात पड़ गई यहाँ से तीन किलोमीटर जाना और काली रात ओके भूत मिले हो अब वो अजबूज आ रहे हो का सामने भूत आ रहे हो भूत आ रहे हो वो डर रहे हो कांप रहे हो कांप रहे हो पास में गया देखा उसने कि बिना गर्दन का भूत आ रहा है चार पांव से चल रहा है पास में गया तो गद्दो आ रही हो ऐसा कई जगह हुआ अब इसके बाद क्या होता भूत कैसे होता एक एक बार क्या हुआ गंगा जी के किनारे पहले बरसात होती थी तो मुर्दों को जला नहीं सकते थे तो मुर्दों को काय में डाल देते थे गंगा जी में डाल देते तो गंगा जी में डाल देते थे तो एक आदमी था वो भूत को नहीं मानता था एक गाँव में उनने कहा तू भूत के नहीं मानेगा हाँ साहब भूत नहीं मान कि तू यानी अगर थार में हिम्मत है तो ये मुर्दा जो तैर गया नहीं इनको कई का हाथ में जाकर के और तागो बांध दिया तो उसने तागा बांध बांधने यह यार तो बड़ी बात है यार जैसे ही उसने तागा बांधने के लिए हाथ खड़ा करा और एक भूत टाइप जो आदमी था वो वहां से निकला ले दादा मारा हाथ में भी तागो बांध दे रहे बाप रे बाप आज तो जिंदो भूत आ क्यों अरे मरे अरे मरे अरे दो तीन संभाल के जो भागे हूँ दो तीन एक आध किलोमीटर गांव तो वो आयो और वहां पड़ गया हूँ और वो तो फिर हाँ आज तक भूत नहीं देखो दादा और आज दिख गयो और उसका प्राण पखेड़ू उड़ गया हार्ट अटैक से मर गया सज्जनों उसने बताने का कोशिश करा कि मरे मती घबराए मती भूत नहीं थो चानिया हमने एक आदमी के मुर्दा के पीछे खड़ो कर दिया तो ताकि वो थारे डराए गो और तू डर क्यों ऐसे अमेरिका में कई आपने देखा डिस्कवरी चैनल पर भूत का बताते हैं तो अमेरिका में जो बंगले होते हैं वो अधिकतर फार्म हाउस होते हैं वहां लोग एडजस्टेड भी रहते हैं कहीं दूर दूर रहते हैं तो वहां भूत दिखता है भूत किसको देखता है अकेली औरत है अकेला आदमी है अपने को भी भूत दिखेगा अगर अपन अपने घर में अकेले हैं कोई भी नहीं बहुत बड़ा बंगला अपना बरसात का समय है कोई भी घर में नहीं माँ बाप कहीं गया शादी ब्याह सम्मेलन में और आंधी तूफान आया और पानी गिर रहा है बिजली चल रही है और खिड़की खुल रही है वो खिड़की कड़ेगी और अपना हाथ पाँव लगे अरे बाप रे कल दादी आ हो काम गए तब तो हाथ तो खजाक हो अम्मा सोनम अलग है अम्मा सोनम को ज्यादा है अपना हाथ में भारत में बहुत सारे लड़ते हैं अम्मा सुना आज अम्मा से ये नहीं कहूंगा आज पुणे में ये नहीं करूंगा क्या है ये हम अपने घर में डर रहे हैं अरे इंग्लैंड अमेरिका जर्मनी जापान रूस फ्रांस से पूरी दुनिया से अंग्रेज गोरागढ़ पूरी दुनिया में चले गए उनको डाकर ने नहीं सताया उनको भूत ने नहीं सताया उनको 33 करोड़ मतलब ये साढ़े साढ़ा साथी नहीं लगा उसको शनि नहीं लगा उसको मंगल नहीं लगा और अपन मंगल के पूजा और वो अपनी जिंदगी में दंगल करे हेलो अपन शनि महाराज के तेल ना और वो अपने मेल दे अच्छा हिंदू शनि महाराज के पूजे वो हिंदू के लगे फोन होता रावण के पास मोबाइल फोन राम जी के पास मोबाइल फोन तो चार दिशा में बांद्रा भेज भेजने की जरूरत नहीं होती अगर सीता माता का मोबाइल फोन फेंक भी देते तो त्रिजटा की सीम से लगाती और कहती कि हलो चार दिशा में कहीं हेलो डायरेक्ट दक्षिण भाजा तपा है क्या जुड़ो कहने का भाव सज्जनों टेक्नोलॉजी का बड़ा हमारे जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है तो लिखा है लोयो उड़ रो बादला में धरती नीचे रेल आज लोहा उड़ रहा हवाई जहाज के रूप में अब बहुत सारे कहते साहब रामायण काल में भी तो था पुष्पक विमान लेकिन सज्जनों अगर वास्तव में उस जमाने में पुष्पक विमान होता उसकी फैक्ट्री बना लेते और पूरी दुनिया में फैक्ट्री बना करके पुष्पक विमान को अगर यहाँ से फैलाते तो पूरी दुनिया में उस जमाने की टेक्नोलॉजी काम आती लेकिन काल्पनिक चीज़ों को और यथार्थ चीज़ों में अंतर होता है हमें ये समझना पड़ेगा तो लोयो उड़ रियो बादड़ा में धरती नीचे रेल गांव गांव में बिजली हो गई खेता में टूबेल ए दुनिया भर को काम करे कंप्यूटर आई क्यों रे सती गई क्यों रे डोंडा सती गई क्यों रे अम्मा बस की रात में भी उजाड़ो हो क्यों रे अम्मा बस की रात में भी उजाड़ो हो क्यों रे आज सज्जनों बहुत सारे लोग कहते हैं साहब अभी दसवीं बारहवीं पढ़ा ली छोरी के और अभी सगाई करना और दो चार साल बाद मांडो करना पर जैसे इस लड़की की सगाई होती है छोरी कवरेज एरिया में आ जाए तो बस तू तो मिस कॉल दे दीजिए बाकी तो संभाल लो कर संभाल ले को ढूंढा ए दसवीं में दस साल हो गया तारी किताब तो संभाल ले तो सज्जनों जमाना बदल गया है आपको लड़के लड़की जब अपने पैर पे खड़े हो जाए तब जाकर के उनको मांडा करना है इससे पहले उनका मांडा करने के सलीह करने की जरूरत नहीं बस अब वो अंतर जाति विवाह कर लेगी किसी जाति के लड़के से शादी कर लेगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है इंसान से शादी करेगी जानवर से थोड़ी करेगी अपन उसको बारात बुला करके घर से विदा कर दो ठीक है भैया तुम्हारा लड़का जवान मेरी लड़के जवान तुम्हारा लड़का पढ़ा लिखा मेरा लड़का पढ़ा लिखा दोनों साथ में रहना चाहते हैं तो समाज उसको मान्यता देना जैसे कानून देता है तो लिखा सज्जनों लोयो उड़ो बादला में धरती नीचे रेल गांव गांव में बिजली हो गई खेता में टूपेल ये दुनिया भर को काम करे कंप्यूटर आई गयो रे सतयुग आई गयो रे ढूंढा सतयुग आई गयो रे अम्मा बस की रात में भी उजाड़ो हो गयो रे पोलियो चेचक